せーの What's your number? こんにちはシークレットナンバーです皆さん私たちシークレットナンバーが3月に日本デビューしましたデビュー曲 Like It Like It は1回聴いただけでも忘れられないそんな中毒性のあるダンスナンバーとなってます曲の内容としては好きな人に自分の気持ちをベートンすることをカートゲームに比喩したそんな 아이돌 챔프에도 많은 관심 부탁드립니다. 사인 굿즈 선물 이벤트도 진행되고 있으니 많이 많이 참가해주세요. 라디오 방송